Please see your Bibles. Пожалуйста, Библию покажите свою. Hold your Bible up in the air. Повыше поднимите, пожалуйста. Today I'm going to continue speaking to you about the Apostles' Creed. И сегодня я продолжу говорить с вами об апостольском символе веры. Pastor Paul, thanks for letting me preach. Пастор Павел, спасибо за приглашение проповедовать. Father, we thank you for today. Отец, благодарим за сей день. We thank you for the anointing of the Holy Spirit, which we look to and depend upon. За помазание Духа Святого. Мы полагаемся на помазание на Духа Святого. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Let's all stand stand. Давайте все поднимемся. And Maxim's going to lead us in the Apostles' Creed together. И, пожалуйста, повторяйте за нами апостольский символ веры. Мы веруем в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, всемогущего Отца – откуда Он придет судить живых и мертвых. Мы веруем в Духа Святого и в крещение Духом Святым, в единую, святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Today we're going to be looking at the phrase, И сегодня мы будем разбирать which says he descended into hell. следующую фразу «сошедшего в ад». I don't know why, Я не знаю почему, but with many people this is very controversial. но многие люди спорят с этим утверждением. But the Bible teaches very Но clearly Библия же ясно учит, that when Jesus was in the grave, что когда Иисус был в гробнице, его тело было в though гробнице, his body was in the grave, его тело осталось в гробнице, his spirit descended into hell. но его дух спускался в ад. And today I'm going to show it to И you. я сегодня покажу вижу это. So open your Bible to 1 Peter chapter 3 verse 19. Пожалуйста, откройте 1 Петра 3:19. Where Peter writes about this event. Петр описывает это событие. And when you come to 1 Peter. Итак, 1 Петра. Chapter 3 verse 19. 3 глава 19 стих. Peter clearly says. Петр написал абсолютно ясно. Speaking about the death of Jesus. Он здесь описывает смерть Иисуса. And through his death he went and preached to the spirits in prison. Которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал. This is amazing to me. Удивительно же. And I want us to really look at the parts of this verse. Давайте разберем этот стих. First of all, Во-первых, it says he went. Он спустился. And the word went that is used сойдя really describes travel that enables one to go from one place to another place. Это слово на языке оригинала описывает путешествие, когда ты переезжаешь из одного места в другое. And when Jesus became sin on the cross, когда Иисус стал грехом на кресте, it opened a door for him to descend into hell. Открылась дверь для него спуститься в ад. хотя его тело осталось в гробнице. Jesus was very active during those three days. И Иисус на протяжении этих трех дней был весьма занят. You say, What did he do? А что же он делал, спросите well, вы? Peter says, Петр пишет, he preached to the spirits that were in prison. он проповедовал духом, находящимся в темнице. And the word preach, слово проповедовал, very specific word, это особенное слово, literally describes the delivering of damnation or a verdict of judgment. Это слово описывает того, кто оглашает приговор суда, провозглашает провозглашает, какое будет наказание. Says, Библия говорит, что, что тем духам, которые были в темнице, он произнес приговор. Now the question arises, и возникает вопрос, what spirits did he go to? а что это за духи там были? And what kind of judgment did he pronounce? И что это за приговор? Что это за приговор суда? Well, we read here, и здесь мы читаем, and we read also in 2 Peter, и также во втором Петра, Говорится о том, что он произнес суд или вынес приговор духам, которые действовали во время потопа Ноя, Ноева потопа. This is something I've never about in Я никогда об этом в церкви не проповедовал. But the days of Noah, Но во время Ноева потопа the Bible tells us, в Библии написано, Genesis chapter 6, Бытие 6 глава, that there were a group of angels, были ангелы, была группа ангелов, who left their assigned positions, которые оставили свое предназначение там. And they came into the atmosphere of the earth. И спустились сюда, в земную атмосферу. And they looked at the daughters of men. И они начали смотреть на дочерей человеческих. And they decided to defy the law of God and do what they were not allowed to do. И они решили, нарушив Божий закон, сделать то, что им нельзя было делать. And they had sexual relationships with women. У них были сексуальные, сексуальные отношения с женщинами, now, now интимная some, связь. Now sometimes people say, иногда люди говорят, How is this possible? ну как же это возможно? Jesus said, Иисус сказал, that angels are not given given in marriage. Что ангелы же не женятся и замуж не выходят. Well, I didn't say when they came they married the women. Я же не сказал, что когда они спускались сюда, они женились на женщинах. But they had sexual relationships with women. Но сексуальные отношения у них были. It's also important to know. Это важно понимать. That nowhere in the Bible do you ever read of a female angel. Нигде Библия не говорит об ангелах в женском обличии. Angels are always male. Ангелы всегда мужчины, мужское мужское обличие. But these were rebellious angels. Но это были ангелы, которые взбунтовались. cohabitated with women. И они жили, сожительствовали с женщинами. We know they also cohabitated with animals. И они также не- занимались скотоложеством. And the Bible says, И Библия говорит, as a result, the women gave birth to giants. что в результате женщины начали рождать великанов. The animals began to give birth to monsters. Ж- животные начали рождать монстров, чудищ. It was a defiling of the human race Просто- and of Осквернение Божьего творения происходило именно так. And Эти падшие ангелы грешили настолько серьезно, that in 2 Peter, что во втором Петра the Bible clearly says, Библия ясно говорит, God himself что Бог сам лично reached взял этих ангелов за шкирку and put them into a place called Tartarus. и поместил их в место, которое называется Тартарос. И это часть ада. And it is a prison where rebellious spirits are contained. Это темница, где находятся под стражей эти взбунтовавшиеся духи. This is really an event that took place in Genesis chapter 6. И это на самом деле событие описано в Бытие 6 главе. And what these angels did was so terrible. И эти ангелы такие ужасные вещи сделали. That God gave them the ultimate judgment. Бог осудил их, это был очень серьезный приговор. The Bible tells us. Библия говорит. In 2 Peter chapter 2. Во второй главе 2 Петра. put them in chains что Он сковал их, so that they could not move. чтобы они даже не могли пошевелиться. Well, angels are creatures that move. Но ангелы же обычно движутся. But today, those particular angels, Но сегодня вот эти ангелы, they are still in chains. они скованы цепями. They've not been able to move. Они в кандалах, они не могут двигаться. And the Bible also says Библия также говорит, God put them in darkness. что Бог поместил их в тьму. That word darkness describes a place so dark you can feel it. There's no hint of light. И это слово тьма описывает осязаемую тьму. Это тьма, в которой вообще хоть глаз выколи, и вообще ничего не видно. Well, angels are creatures of light. Но ангелы создан, были созданы для света. To put them in chains, и когда их сковывают цепями, so that they cannot move, и они не могут двигаться, and to put them in total darkness, и когда они помещаются во тьму, this would be great judgment upon this particular group of angels. ужасное наказание для этих ангелов. And in the three days that Jesus was in hell, и на протяжении трех дней, когда Иисус был в Badu. He also came to these rebellious angels. Он заходил к этим сбунтовавшимся ангелам. And he pronounced judgment upon them. И он вынес им приговор, произнес суд. And notice the Bible says, И Библия говорит, under the spirits that were in prison. что эти духи в темнице. This particular word for prison вот это слово темница describes a prison chamber where you kept the most dangerous prisoners. на языке оригинала описывает самую ужасную тюрьму, где содержат самых закоренелых преступников. Where they are kept so tight they will never escape они там на пожизненном заключении. And you could actually translate the verse like this. Вот как можно перевести расширенный перевод этого стиха. Listen careful. Послушайте внимательно. This is a very good translation. Вот хороший перевод. And during the time that his body was dead, в то время, когда его тело было мертвым, he additionally also departed and journeyed all the way to a dreadful prison Он также спускался в самый низ, в ужасную темницу, in which hardened, dangerous ministering spirits were confined and guarded. в которой под охраной находятся закоренелые, ужасные и опасные духи, ангельские духи. And then, in addition to all of И that, помимо всего этого, in Colossians 2.15, Колоссянам 2.15, which we have seen in a previous message, мы уже говорили об этом месте the Писания. Bible says that Jesus spoiled principalities and powers. Библия говорит, что Иисус лишил власти и силы все духовные начальства тьмы. You see, the devil thought, Дьявол-то думал, he was kill Jesus, that would be the end of Jesus. что он, убив Иисуса, положит Иисусу конец. But actually, when Jesus became sin, Но когда Иисус стал грехом, it opened the door for him to travel into hell. открылась дверь, и он мог войти в ад. And when he got into hell, и когда Иисус вошел в ад, when he got into this dark place, когда он вошел в эту тьму, suddenly he was in the headquarters of all evil. он попал в штаб сил зла. And while he was there, И пока он был в штабу, not only did he pronounce judgment, он не просто осудил и вынес приговор. but he began to wreck hell. Он начал разорять силы ада и уничтожать их. And finally, when he was finished, И после, on the third day, на третий день, he was raised from the dead. он воскрес из мертвых. Скажи аминь. His, body, his spirit was reconnected with his human body. Его дух снова вошел в его тело. And the Apostles' Creed says И апостольский символ веры he гласит, rose from the dead. что он воскрес из This мертвых. is not a И fantasy. это не фантазии. He was truly raised from the dead. Иисус на самом деле воскрес из мертвых. So let's see what the Bible says about it. Давайте прочитаем, что в Библии Turn to написано. Matthew 28, verse 1. Матфея 28.1. And I want you to see this. Пожалуйста, Now, прочитайте. we're going to be going several places. И мы рассмотрим несколько мест. But let's begin in Начнем с Матфея 28:1 по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. и другие стихи сообщают, что в тот день, когда Иисуса хоронили, эти женщины тоже были там. И, когда отвалили камень от входа, home, вернее, когда привалили камень ко входу, женщины ушли пришли домой. And according to custom, и по традиции того дня, they began to prepare spices and ointments so they could come back, open the tomb, and anoint his body. Они должны были вернуться в эту гробницу и намаз, смазать его тело благовониями. That was very typical in those days. Обычно делали так в то время. But the stone was huge. И камень был огромный. These women would be unable to move the stone by themselves. Женщины сами не могли сдвинуть этот камень. So when you read Mark 16, и в Марка 16 главе, if your Bible, turn there, пожалуйста, откройте Марка 16. Марка 16 глава со 2 по 4 стих. Написано. И весьма рано в первый день недели приходят к гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Then when you go over to Matthew 28, verse 2, Матфея 28.2. you begin to piece all the story together. Здесь все части истории сходятся. And Matthew 28, 2 Матфея says, 28.2. Behold, there was a great earthquake. И вот сделалось великое The землетрясение. word great describes something massive, something enormous. Слово «великое» описывает на самом деле очень мощное The землетрясение. word earthquake, the word seismos, is the word for a literal earthquake. Землетрясение, гре- греческое слово «сейсмос», от него, да, это на самом You деле would translate this, землетрясение. behold, there was a massive massive earthquake. Очень сильное землетрясение произошло. And then when you come to Mark 16, verse 4, и Марка 16, 2, it says, because of the earthquake, 16, 4, извините, и из-за этого землетрясения, the stone was rolled away, which was very great. Камень, очень тяжелый камень был отвален от входа в гробницу. This was no normal stone. Это был необычный камень. It was a massive stone. Он был огромный. It would have weighed at least a ton. Он, по крайней мере, тонну весил. But when the women arrived, и когда женщины пришли, it was removed. камень уже был отвален. And Matthew 28, verse 2 tells us Матфея 28.4. that the angel of the Lord descended from heaven Что ангел Господень спустился с and небес came and rolled back the stone from the door. и отвалил камень от входа. And here we find why it felt like there was an earthquake. Вот почему было ощущение, что было землетрясение. The angel came. Ангел He спускался, had so much power у которого огромная that he сила. rolled back the stone from the door. И он отвалил камень от входа. And the Bible tells us И Библия in говорит Matthew 28, verse в 24, Матфея 28:4. Что солдаты, которые там сторожили вход 24 часа в сутки, устрашились. In fact, Matthew 28:4 says, Матфея 28:4 сообщает. And for fear of the angels, the keepers did shake. Стерегущие пришли в трепет и стали как and they became as dead men. как мертвые. And morphia in Greek is the word for a corpse. Мертвые в греческом описывает мертвеца. The strength went out of them. Их оставили They силы. collapsed to the ground. Они упали на землю. When they saw the appearance of the angel, Когда они увидели этого ангела, they его were вид, unable to move. они не могли сдвинуться с места. But finally, И, наконец, when they gathered themselves together and they began to get on their feet, когда они начали приходить в себя и начали вставать, these mighty guards were so terrified они были настолько, эти воины, напуганы. that they fled. Они убежали. So when the women arrived, И когда женщины пришли, the guards who were supposed to be there were gone. стражники, которые должны были охранять, они убежали, их там не было. And Luke 24:3 И says, Луки 24.3 The сообщает. women entered into the tomb, И войдя, то есть женщины вошли в гробницу and they found not the body of the Lord и Jesus. не нашли тело Господа Иисуса. And verse 4 says, Четвертый стих. They were much perplexed about all of И this. они недоумевали о сем. Of course, Конечно, they недоумевали. came expecting to see the stone in front of the tomb. Они ожидали, что вход будет закрыт. It was gone. Вход открыт, камня нет. They could see the soldiers had fled from the scene. Солдаты убежали. And then Luke 24:4 says, И Луки 24.4 All сообщает. of a sudden, И вдруг Предстали пред ними два мужа в одеждах блестающих. блистающих. Два ангела. Эти ангелы предстали в мужском обличии. Ангелы мужчины. Сильные мощные ангелы. Луки 24, с 5 по 8 стих. И они были в страхе. И наклонили лица своих к земле. И ангел им говорит. Why seek the living among the dead? Что вы ищете живого между мертвыми? He is not here. Его здесь нет. But he is risen. Он воскрес. Remember how he spake unto you. Вспомните, как он говорил When вам. He was still in Galilee, когда был еще в Галилее. And he said, сказывая, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified. Что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников. Rise again. И быть распятую и в третий день воскреснуть. And they remembered his words. И вспомнили они его слова. These women. И эти женщины женщины стали первыми свидетельницами воскрешения. И хотя многие люди сегодня говорят, что женщинам нельзя проповедовать, эти женщины стали первыми проповедниками или проповедницами, если угодно. Матфея 28, 8 говорит о том, что они побежали и возвестили ученикам, что Иисус воскрес. И in Luke chapter 24, 9 10, Луки 24, 8, с 8 по 10. Написано, they told these things unto the apostles. что они все это рассказали апостолам. So the first preachers of the resurrection, Итак, первыми проповедницами или проповедниками воскрешения it was the women. были женщины. And then when you come to John 20, И Иоанна 20 глава, verses 3 and 4, с 3 по 4 we стих. find a very interesting study of two disciples. Очень интересная история. Два ученика здесь описаны. Listen to what it says. Смотрите, что написано. Peter therefore went forth, Петр побежал первым, and that other disciple, а второй ученик, that's John, Иоанн, and they came to the sepulchre. они прибежали к гробу, And they both ran together, вместе бежали, but the other disciple, that's John, но Иоанн he outran Peter добежал быстрее, то есть о- опередил Петра, бегал быстрее Петра. And came first to the sepulcher. Первым прибежал к гробу. Well, John was much younger. Иоанн был гораздо моложе. Peter was probably in his 40s. Петр, Петру было уже за 40. And John was in better shape. А Иоанн был в лучшей физической форме. So he outran Peter. Итак, Иоанн обгоняет Петра. And verse 20 tells us. 20 стих сообщает. That John stooping down looked in and saw the linen clothes lying. Что Иоанн наклонился и увидел там материю, пелена, пелена лежащая. But he went not in. Но он не зашел. You know why he didn't go in? Почему он не зашел? Because Jews were very reverent about the place where Jews, where the dead were buried. Потому что иудеи с почтением относились к местам захоронений. But then when you look at John 20, verse 6 and 7, Но Иоанна 20 глава 6 и 7 the стихи. Bible then tells us, Далее написано. Then came Simon Peter following him, and he went right into the sepulchre. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб. He just pushed John out of the way. Просто оттолкнул Пе- He, Иоанна. he ignored this was a place of reverence. Он не проявил никакого почтения. He said, I'm going to go on in. И решил зайти. And verse 8 says, Восьмой стих. Then went in also that other disciple, тогда which came first to the sepulchre. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу. And he saw, и увидел, and he believed. и уверовал. Они увидели, что Иисус на самом деле воскрес из мертвых. Они вернулись домой. Сообщили об этом другим ученикам. И в тот же самый вечер Иоанна 20 глава сообщает, что Иисус внезапно появился среди них в комнате, в которой они собрались. И сказал, «Мир вам!» Then he breathed on them, и он дунул на них said, Receive ye the Holy Ghost. и сказал, примите Духа Святого. And on that day, и в тот день They were the first people to ever really be born again. Они стали первыми родившимися свыше верующими за всю историю. So when we quote the Apostles' Creed, и когда мы с вами провозглашаем апостольский символ веры, and we say that Jesus descended into hell, и мы говорим о том, что Иисус спускался в ад, not only are we told that in the Apostles' Creed, не только апостольский символ веры говорит об этом, but we're told it very clearly in 1 Peter and 2 Peter. Но 1 Петра и Второе Петра сообщает о том же. And и Иисус на самом деле на третий день воскрес. Друзья, это не фантазии. Иисус воскрес из мертвых. Его дух вышел из ада. И он снова вошел в его тело. Была вспышка, был взрыв божественной силы. Иисус вышел из гробницы. Он стал человеком, воскресшим из мертвых мертвых. И сегодня Иисус одесную по правую руку Отца. И мы будем разбирать это подробно нас в следующее воскресенье. Он поднялся наверх, занял свое место по правую руку Отца. И сегодня Иисус одновременно и Бог, и человек, и Он восседает там. And all authority has been put under his И вся власть дана ему. Скажи аминь. Wow. Вот это да. And that is why in the Apostles' Creed, Поэтому в апостольском символе веры we say, мы произносим, he descended into hell, Он спускался в ад, сошедший в ад, и Он воскрес на третий день из мертвых. You know, one thing I like about God, Мне нравится в Боге одна вещь. He's always busy. Бог всегда что-то делает, Он всегда занят. He's always working. Он всегда действует. And even in death, Даже когда Он был мертв, though his body lay very quiet, хотя Его тело лежало неподвижно, the fact is he descended into hell. Он в это время спускался в ад. He began to pronounce judgment upon these nefarious angels. И вынес приговор этим согрешившим ангелам. And he began to spoil principalities and powers. И Он как, в это время лишал демонические начальства и власти силы And because of И this, благодаря этому He has authority to forgive sin. сегодня в руках Иисуса власть прощать грех. He has authority over the works of the enemy. Он может разрушать дела врага. He has the authority to heal the sick. Он может он может исцелить больного. And all evil has been put under his feet. Любая сила зла подчинится силе Иисуса. And my friends, друзья, we are in the body of Christ. Мы с вами тело Христово. That means all things are also under our feet. То есть все подчинено и нам. This is why later in Matthew 28, Поэтому в Матфея 28 главе Jesus said, All authority in heaven and earth is given unto me, Иисус говорит, вся власть на небе и земле была передана мне. and I give it to you. И я даю ее вам. Go you therefore and preach. Идите и проповедуйте. We need to embrace what Jesus did Мы должны брать то, что сделал Иисус. and wrap our arms around the authority that has been Мы должны entrusted to us. взять ту власть, которая дана нам. Скажи аминь. Put your hand on your heart. Положите руку на сердце. And I want to pray for you to have a divine revelation. Я хочу помолиться о том, чтобы Бог дал вам откровение. Father, I thank you. Отец, я благодарю for тебя. The authority that you have given to the church. За власть данную тобой церкви. I thank you, Jesus, that you descended into hell. Спасибо, Иисус, за то, что ты спускался в ад. That you declared judgment upon evil. И вынес приговор силам зла. That you spoiled principalities and powers. И ты лишил зло силы. And on the third day you reconnected with your human body. На третий день ты вернулся в свою свое, свое человеческое тело. And you walked out of that tomb alive. И ты вышел из гробницы живым. Now you're seated at the Father's right hand. Сегодня ты восседаешь одесную Отца. And you've given all authority to the church. И ты дал церкви всю власть. Help us to embrace it. Помоги нам принимать эту власть. Help us to use it. Применять ее. And to go forth and preach. И идти в силе проповеди. And to expand the kingdom of God. И расширять Твое Божье Царство. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Спасибо всем за просмотр и что не забыли подписаться.